अमरनाथ गुफा जहाँ यात्रियों को महसूस होता है कि शिव उनका स्वागत कर रहे हैं जी हाँ जम्मू व कश्मीर तीर्थों और देवस्थानों के लिए प्रसिद्ध है राज्यों के तीन क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनगिनत तीर्थ स्थान है जहाँ हर वर्ष लाखों की संख्या में देश के भिन्न भिन्न स्थानों से लोग श्रद्धा सुमन चढ़ाने आते हैं तीर्थ स्थानों और देवस्थानों में जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर और कश्मीर में श्री अमरनाथ दो ऐसे देव मंदिर हैं जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के दूसरे देशों में भी प्रसिद्ध हैं और यहाँ लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं कश्मीर में श्री अमरनाथ की यात्रा हर वर्ष जुलाई के अंतिम सप्ताह में श्रीनगर से शुरू होती है और प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन दर्शन किए जाते हैं अमरनाथ कश्मीर की पूर्व दिशा में अवस्थित है इसके उत्तर में तिब्बत देश है यहाँ की पर्वतमाला बहुत ऊंची नीची है ऊंचाई सत्रह फुट होगी बारह महीने चारों ओर तुषार ही तुषार दिखाई देता है श्री अमरनाथ समुद्र की सतह से उनचालीस हजार मीटर ऊंचा है यह ऐसा देवस्थान है जहाँ मूर्ति न तो पत्थर की बनी हुई है और न ही संगमरमर की यहाँ पर शिव का लिंग बर्फ से बनता है जो छह से सात फुट तक होता है कहा जाता है कि श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन बर्फ से बने शिव के लिंग की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है श्री अमरनाथ गुफा श्रीनगर से 142 किलोमीटर पर स्थित है श्रीनगर से पहलगाम 16 किलोमीटर तक गाड़ियां जा सकती है परंतु बाकी की 46 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी होती है श्री अमरनाथ यात्रा के पड़ाव हैं यात्रा का बस कैंप पहलगाम है इसके बाद चंदनबाड़ी शेषनाग और पजतरनी का पड़ाव होता है श्री अमरनाथ जी की यात्रा को जाने के लिए पहलगाम बहुत प्रमुख स्थान माना जाता है यहीं से यात्री को 46 किलोमीटर पैदल चलने के लिए हर तरह की ज़रूरी वस्तु लेनी होती है जिससे कि उसे यात्रा में कोई कष्ट न हो यहीं से सरकार की तरफ से यात्रा के सभी इंतजाम किए जाते हैं इस बस कैंप में यात्रियों के पंजीकरण के अलावा उनके घोड़ों टेंटों और मजदूरों की व्यवस्था की जाती है और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे राशन छातों तारजों बरसातियों आदि का भी किराए पर समुचित प्रबंध होता है सरकार यात्रियों को लाने ले जाने के लिए जम्मू कश्मीर से पहलगाम तक सीधी बस सेवा भी चलाती है राज्य सरकार की तरफ से यात्रा अफसर बनाया जाता है जो प्रायः अनंतनाग का डिप्टी कमिश्नर होता है इसका दफ्तर अनंतनाग के नज़दीक ही नुनबान के स्थान पर होता है यात्रा अफसर अमरनाथ जी की यात्रा के साथ गुफा तक रहता है वैसे भी पहलगाम कश्मीर घाटी में सबसे अच्छा पर्यटक स्थल माना जाता है जहाँ हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं अब आपको बताते हैं चंदनबाड़ी श्री अमरनाथ जी की यात्रा का अगला पड़ाव चंदनबाड़ी पड़ता है जो पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है और 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है चंदनबाड़ी भी दूसरे पर्यटक स्थानों की तरह कश्मीर में काफी प्रसिद्ध है क्योंकि श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान इस रास्ते में कई बर्फीले पुल आते हैं चंदनबाड़ी जीप द्वारा भी जाया जा सकता है परंतु ज्यादातर पैदल ही जाते हैं आगे है शेषनाग यात्रा का अगला पड़ाव शेषनाग है जो पीसू घाटी के सबसे ऊंचे स्थान पर पड़ता है पीसू घाटी के पास यात्रियों का दम घुटने लगता है और कुछ को तो सरकार की तरफ से ऑक्सीजन भी दी जाती है इस स्थान पर काफी लोग दम तोड़ देते हैं यह रास्ता करीब पांच किलोमीटर का है परंतु इससे पहले वापजान के स्थान पर यात्री विश्राम करते हैं हिंदुओं का मानना है की इस स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश शिव रहते हैं शेषनाग चंदनबाड़ी से तेरह किलोमीटर दूर है और सैंतीस मीटर की ऊंचाई ऊंचाई पर है अब बताते हैं पंचतरनी महागुनस का पहाड़ जो तिरतालीस मीटर ऊंचा है इसको पार करने के बाद पंचतरनी का स्थान आता है जो 13 किलोमीटर दूर है इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए काफी मुश्किलें आती हैं इसके साथ पंचतरनी के लिए रास्ता साफ हो जाता है और ऐसा महसूस होता है की जैसे श्री अमरनाथ के मंदिर से शिव मुस्कुरा रहे हो पंचतरनी से गुफा तक केवल छह किलोमीटर का रास्ता है जो बिल्कुल सीधा है परंतु बर्फ से घिरा हुआ होता है गुफा में जाने से पहले यात्रियों को अमरावती के के स्थान पर नहाना होता है यहाँ पर पानी सात के पहाड़ों की बर्फ से पिघल कर आता है अब जानते हैं श्री अमरनाथ जी की गुफा अमरनाथ पहाड़ करीब इक्यावन मीटर ऊंचा है जबकि गुफा 3900 मीटर ऊंची है गुफा के अंदर पहाड़ से सुराख से धीरे धीरे पानी टपकता है जो साथ ही साथ बर्फ बन जाता है इसी बर्फ से वहाँ शिवलिंग बनता है जिसे हम शिव कहते हैं ऐसे ही दो और लिंग बनते हैं जिसे पार्वती और गणेश जी के नाम से पुकारते हैं अगस्त उन्नीस में वन विभाग के एक कंजर्वेटर ने ऐसे ही कई बर्फ के लिंग बने हुए देखे थे जिसकी ऊंचाई तीन मीटर तक थी यह बर्फ के लिंग ज्यादा समय तक नहीं बने रहते हैं कहते हैं कि अमावस्या के दिन यह लिंग बिल्कुल नहीं दिखाई देती गुफा के